今天分享一些格斗行业的创业建议，以及 HBW 欧式泰拳，我们到底是怎么活到今天的？格斗创业一般有两种，一种是有钱的人创业，一种是有经验的教练创业。有经验的教练往往创业的成功率是稍微高一些的，尤其是在一些健身俱乐部，了解过如何去按一个基础的工作流程。 去运营，还有接触过那里的工作压力的教练，而且建立了学习意识的教练，他们创业做一个工作室是成功率非常高的。反而呢，有钱的创始人他。 依靠着自己有人脉啊，或者有些钱，有些额外的一些政府资源、其他的资源，以及他在别的行业，比如互联网或者一些其他的行业的经验，组一帮教练来创业，这种成功的几率呢是非常低的。因为我之前讲过，在这个行业里面，课程是最大的竞争力，也就是你的教练是你的第一生产力。所以，如果教练创业呢，实际你自己投了钱，而且加上你自己有生产力，然后这个时候你可以以一个老板的身份、老板的心态去面对这个。 你所做的工作，但相反，如果你只投钱的话，一边是小而精，他真的投不了这么多钱。创业先赚钱，然后再投入，所以说投不了这么多钱，你的教练很多时候在后期会离你而去。了解了你这套模式，哥几个，哎，稍微攒点钱就开一个场馆了，这样直接就盈利了。有教学经验的教练，他们创业呢，也有一个普遍的失败的情况，就是他依附于另外一个投资人，鹅干。 哎，这时候就有可能完蛋了，因为这投资人有可能他投一百万，他要的不是赚二百万，他要的是赚两千万、赚五千万，甚至有可能他希望投个五百万赚个一个亿。但是有可能教练只不过是摆脱了以前的工作，他希望现在做一个安定的工作，然后找到自己的场馆，找到了自己的一个家，经营自己的人生中的一件事情。他每个月希望自己比以前的工资多赚个几万块钱，非常开心了。但是投资人跟你的想法不一样，他们希望是把这个盘子越做越大，希望能吸引更多投资人进来。所以说你。 你们的初衷是不一样的，导致你们的运作模式也是不一样的，所以很多时候容易发生争执。还有大家普遍会认为说，呃，我有我有一些资源，政府资源，我可以引流，我可以把一些流量引到这个行业里来，哎，直接形成变相，这个是不行的，这是不行的。原因是你自己得有供血能力，你什么资源都没有，你只靠。 你场地，然后这个你的教练，OK，如果已经能实现盈利，这样的话你的生意才能做下去，不然的话，好比是一个人，一个病人垂死临危，然后插着管子，带着氧气罩，他能活多久？他活不了多久的。你说的那些政府资源、外界那都是外因，而且这个行业很难被一些外因所影响，因为。 格斗训练不是刚性需求，所以说没有人说必须得去训练，没有人说必须得去你的场馆训练。你能做到的是抓住行业内小众行业内可怜的流量，然后尽可能的情况下让他们实现转化，让他们有所收获，才能顺理成章的实现转介绍，才能实现你的盈利。所谓外因进来都是锦上添花的，不要指着它。 在创业中还有一个要注意的就是，你不要总参考别人的模式啊，因为在这个行业里没有什么特别成功的模式啊。包括有人他参考我的模式啊，我这个模式在很多人眼里就是这么如此的简单，一个线上加线下。 好吧，我把我的这个模式我也给你们讲一讲。很多人认为韩老师在线上教点教程，线下就直接做培训了。你以为是这么简单吗？二零一二零一二年开始，我就网上免费发教程。那时候我还在英国，那时候我发教程没有目的，目的就是帮助在国内这些从业者，无论是教练员、爱好者还是运动员，把这些技术掌握了，你可以打打比赛，你给比赛中多赢几个外国人。就当时就是这么简单的一个设想。然后当时就这么简单的在国外学了先进的技术，然后交给国内。后来有人说韩老师抢了很多国内拳馆的一些饭碗，说他把 把那些呃保密的技术全交出去了，我那时候就哈哈笑了，因为在国内其实那时候大家不会那些技术，教程里教的很多技术，一半以上的技术，还有包括那些最简单的技术的细节，大家其实是不会的，所以不存在什么我把行业泄密了，因为那时候在中国，包括到现在，大家的格斗对整个体系化的东西依然是非常落后的。这整个这段时期，我是在近十年左右吧，我是第一个去做这个网络上持续的教程。 后续也有不停的有一些教练还是网友，他们都在跟进啊，他们也在模仿，就是在做拳击，在做泰拳，在做各种教程。OK，但是大家呢依然是没有太多收获。大家认为这个模式很好复制，但是尝试了之后都失败了。原因是因为还是在核心竞争力，核心竞争力在于你拍教程的这个人是否给真正的这个用户带来了他所需要的东西，你是否给他彻彻底底的把这个技术讲明白了，你是否彻彻底底的帮他。 在他的这个教学中，直直接通过免费的部分就让他完成了盈利。那我当，我一直是让很多教练用我的教程，免费的他们看着，在经营自己的场馆，在经营自己的教学，所以这些东西才会引导大家到线下来去学我们的教练培训。这件事情是水到渠成的，不是我提前就设好陷阱。 设置好的没有，我只是在做一件我认为应该免费传播的事儿，所以这就叫浇水，然后呢开花，然后结果了，它是有这么一个流程的。所以很多人妄想说，呃，韩老师你的模式就是在我们眼里就是这么的简单，可是为什么大家复制不了？为什么在很多人认为行业出现了寒冬的时候，我们的培训的人员没有受到任何影响呢？ 我们每期的人数基本也是不变的，我们每年的每期的人数也基本是不变的，而且我们从来不发广告，我们从来不要求我们的认证教练和我们的签约教练，还有我们的粉丝去转发我们的教程，不要求转发，大家还能去，我们还能继续产生流量转化。原因就是，给你们分享啊，给行业所有人分享，就是课程本身，你不仅要吸引人进来，而且你还要实现让他们学到这些东西之后，能用这些东西产生盈利。 能用这些东西让他持续的去学到东西，某一天想起你教的那个东西，想起你说的那个思路、那个计划，他都是受益的。这样的话，这个人走出这个培训现场之后，他再去教课，所有人都能看到他的提升。他即使不想告诉别人我是从哪里学的，他是藏不住的，因为所有人都能看到。哇，你去哪儿学了？你不一样了。 那所以这就是转介绍，转介绍不需要你要求任何人去给你转发的，金子永永远会发光的，这是一样的。那还有刚才说到，说为什么别的培训没有给我们抢我们的流量？如果别的培训下来的学生，他发现别的培训没有满足他的需求，满足他的痛点，他一定会找到一个培训是满足他的需求、满足他的痛点的。所以说，这个人如果他不断在继续做格斗的教练，他不断继续在愿意去学习。 他一定会找到我们的。别的去培训，如果他做的不够好的话，也是在给我们导流的。 这这件好事，这为什么说大家说我们要跟谁去竞争呢？无论你创业者怎么样，你的课程、你的教练是你的核心。所以，我们公司我也是核心的竞争力。我是这个公司的老板，但是我也要去亲自做我们的课程，因为如果我不做，这个核心竞争力就会消失。因为只有我才能把这些整个的逻辑讲得很清楚，把这些东西该演示演示出来，不仅演示出来教大家学会，而且告诉大家怎么去教别人，而且告诉大家怎么在未来离开我们之后再去保持训练，再怎么再去，最后再能来到我们的。 课程再回来再去免费的复训，然后包括提前怎么去预习这些整个的游戏规则，我一定要亲自去设置这些东西，没有任何人去能去代替我。这和你以后做你的场馆是一模一样。在英国我学的是什么？我学的是艺术。在创业之前我是玩着创业的，我就是免费发发教程，剪辑谁剪的我剪的，剪辑完了之后写文案谁写的我写的，标题谁起的我起的。OK，这些网络运营谁运营的我运营的，这些淘宝的店铺，那以前微店的店铺谁设计的，谁去装修的我装修的，谁去上的货我去上的货，然后谁去对。 这个价钱谁去设置整个经销的体系，整个价格体系我设置的所有东西都是我一个人完成的。在以前，包括客服谁做的以前，客服我俩手机假装自己的客服，这些东西就是我以前一手完成的。OK，所以现在公司有什么人？有人在做沟通管理，给大家的服务；有人在做剪辑，有人在做文字，有人在做内容的设置。OK，这些东西谁去确定 O 不 OK？要不要改进？我来确定。OK，你能吗？如果你想复制我，你要能具备这些能力。所以这些能力再加上格斗的能力，如何教？ 教课在国外这么多年，每天都在用欧式的体系在自己学习，这么多年在国外用这个体系教别人，讲英文讲中文的教。 而且回国之后，一开始在做一个创业，做一个拳馆，后来在昆仑决做他的培训基地 CEO，在看到这么多广阔的世界，看到老百姓是怎么训练的，运动员是怎么训练的，然后确定再去分析这个市场。在一开始刚回国不适应我们自己在格斗领域的逻辑，然后慢慢去适应，在尝试让一切能改变，在尝试改变不了之后，在中西方的整个的逻辑下找到一个中间可以结合的一个点，那就是欧式思维如何在这个。 中式思维底下得到转化，如何大家用这些体系能去授课？这些东西再转化成今天的课程，转化成今天的公司的管理。所以说，这就是为什么无论有人在网上去黑我们，无论是怎么样，无论我们连。 要求我们的粉丝认证教练、圈教练的广告从来不发的情况下，为什么我们有生源？就是这个原因。所以，如果你开一个场馆，什么是你的核心竞争力？是你的教练。你开一个场馆也一样，只不过你的战线是方圆十公里，我的战线也许是整个中国，还有包括海外华侨。因为这件事情是共赢的，所以这件事情的创业是注定成功的啊！希望大家给大家分享这些东西呢，不不只是我讲述我们的故事，而最重要的是能帮助到你们的创业。 记得把我给你讲的这些故事，你要套到你自己的现实生活中，你去想一想。如果你现在还没有准备好，你不要创业；如果你现在还年轻，你可以多学一些东西。如果你也可以在各个领域丰富自己的话，我相信这个行业你也能做好它。好，感谢你收看，下期见。点击加关注，私信我们报名 H B W 欧式泰拳线下教练资格培训，一月六日北京站，二月十日上海站和二月二十四日深圳站。